오, 문이 Hai YouTube, kita berjumpa kembali ya. Alright. Uh, yang sebelum ini tu bukan video terakhir. Ada lagi video yang lain. <laughs> Bila terakhir tu diharapkan tak akan berakhir selama-lamanya lah. Tetapi rasanya patut akan jadilah tu. Tapi bila tu kita tunggu sajalah. Jangan sedih, jangan uh, tak happy. So kita teruskan unbox kita pada hari ini. So apa yang ada pada hari ini consider uh, sebab semua pun saya kata consider special kan sebab dana akhir-akhir ni semua pun special lah semua pun rare-rare tapi yang ni memang bukan cakap suka-suka lah ini memang rare kenapa? kerana dia adalah model pertama yang betul-betul boleh buat apa yang uh, sepatutnya dia buat Cuba kita lihat dulu sebelum saya cerita lebih panjang Nah, ha, kotak hitam-hitam ni nah Alright. So ini dia model kita pada hari ini adalah daripada uh, XYL iaitu Xiao Yue Liang. Kalau anda kenal ARP9 uh, yang memang uh, consider popular tu lah. Uh, so ni brand dia, dia, brand dia. So model CA870 walaupun dia sini tulis semi automatic rifle tapi dia memang bukan rifle ah. Okay guna ke 7 ke 8 mm. Hmm, apa lagi uh, tak adalah special sangat kotak dia Cuma kita lihat isi e dia itu yang specialnya kan uh, baik susah pula nak buka haa uh, oop ok eh macam ni lah so first memang tak lain tak bukan ada dia punya user menu so inilah rupa dia Ah, C A870 sebenarnya CA870 ni adalah shotgun lah shotgun jenis blaster lah yang saya kata dia lah yang betul-betul boleh buat apa yang dia ataupun diklaim boleh buat adalah kerana ini adalah model shotgun yang betul-betul boleh tembak um, dia punya jailball secara berterabur Walaupun sebelum ni memang ada banyak juga shotgun shotgun blaster yang ada di pasaran seperti AKA, Bingfeng, uh, S1897 tapi semua tu dia tembak bukan burst dia lebih kepada sebiji-sebiji ha, ini memang boleh burst lah alright so kita keluarkan dulu uh, apa yang ada kat sini dan kotak kita letak tepi ha, dia memang kacau lah kotak ni ok baik baik baik Okay, Ha, so sebelum kita tengok kotak yang ni apa ada dalam tu, ha kita tengok ni dulu. Ui. Wow. Tengok color biru ni. Ni ni daripada metal ah. Dan perasan di tangan memang consider berat lah. Cuma um, ini part daripada nylon, daripada nylon. Lepas tu ni pun nylon. Yang besi ni atas bawah besi ya. Barrel dia. Uh, handle dia ni. Oh, bunyi. Wow, bunyi dia uh, memang cantik. Dan ni daripada plastik ataupun nylon lah kot. Nampak macam plastik lah. Ini pun, dia bukan kayu betul lah. Tapi memang perasaan di tangan berat disebabkan ini memang daripada metal lah. Uh, bahagian tengah ni lebih kurang lah. Sama dengan Bingfen punya, sama dengan AKA punya uh, ah, R1. Okey, uh, sebelum kita nak cakap lebih lanjut, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni dulu. Okey, ada jabo, jabo ah. Lepas tu ha, dia ada bagi sling ah untuk ikat. Ha, ni ada uh, consider speed loader untuk jabo lah. Okey. Uh, ada alien key satu. Dan last, ha, ni yang istimewa ni. Mac dia. Mac dia istimewa. Ha. So, Mac dia kali ni lah yang menjadikan dia boleh betul-betul burst. Eh. Artinya dia tembak beberapa biji berterabur lah sekali. Tapi apapun, uh, ha, nanti saya tunjuk lah cara macam mana nak reload. Lepas tu, saya try uh, buat tembakan video. Tembakan dia berterabur. Sebab dia berterabur, nak FPS tu memang susah nak, nak detect. So maybe FPS punya part dah tak ada lah Cuma mungkin ada tembakan punya part Tapi perasaan ni tangan memang sedap tau Dan bat dia ni boleh tukar Kalau ikutkan dia punya menu ya, Dia punya user menu ni Dia boleh tukar part lah Artinya daripada bat yang pendek macam ni Dia boleh tukar bat uh, macam shotgun biasa lah Ok kita tukar angle dan kita lihat lebih detail uh, selepas ini Okay, so kita dah tukar angle uh, Sebelum kita mula, kita bagi anda tengok ukuran dia dulu Jumlah kepanjangan dia around dalam 59 cm 59 cm ah. Ha. Berat dia pula Okay, berat dia uh, Boleh nampak kah? Oh, dah nampak kan? Ha, nah, macam ni eh, berapa tu? Kalau saya, saya boleh nampak lah di sini. Ha, nampak sebab atas ni lampu terang lah. 1.2, 1.2 kilo. Walaupun anda rasa 1.2 kilo tu uh, macam tak berat sangat kan, sebenarnya dia berat lah. Sebab ni bahagian depan ni memang berat. Dia ni batang ni uh, outer daripada besi ya. Yang bawah atas ni pun memang dari besi dan dalam ni pun rasa besi-besi lah sikit dan yang lain tu memang nylon Alright, jom kita lihat secara dekat Ha, nampak tak? Ni daripada CNC Saya rasa dia CNC lah ni Memang cantik lah, ada line dia Ha, ni tulisan, ada apa 12 gauge Ha, ni besi-besi semua ni Ha, cuma ni lah part ni daripada plastik Ha, ni Remington model Ha, ini daripada plastik juga, kayu lah ni belakang ada tempat QD sling sling lah bukan QD lah ni sling ha, sebelah sini pun memang dia macam ni kayu sini tak ada tulisan apa dan kalau anda time anda pump ni dia gerak sikit ha, nampak sikit dia gerak sikit je ok dalam tu saya tak nampak sangat sekejap saya intai sikit Oh, okay. Di dalam tu sebenarnya boleh nampak ada dua uh, inner barrel dia. Dua lah. Okay, ini dah siap. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Ha, ini yang special. Ini yang special. Anda boleh nampak tak ni lengkungan yang ni? Ha, inilah tube gel ball. Gel ball masuk ke sini dan dia akan ditolak keluar oleh satu spring kat sini. So cara masukkan gel ball daripada lubang yang ni ya. Ni, dia tak ada tempat bukaan semua. So memang daripada lubang. So kita try uh, reload. Kita menggunakan Jabo ah. Ini adalah Meteo uh, 7 ke 8 mm. Jabo Meteo ah. Jabo tak bahaya kalau anda tekan dia pecah ya, okay? So masukkan Jabo uh, ni speed loader yang dibagi tu, warna merah ni menarik ni. Okay, masukkan Jabo dulu. Alright. Dan anda tengok di sini ya, harap-harap boleh nampak lah Jailball ha, Masukkan ikut sini ha, Masukkan ikut sini Orang berapa biji tu saya tak kira lah Tapi memang okay, sehingga anda rasa dah dia dah tertahan dah consider penuh lah ah, ok so gel ball dia dah masukkan kat sini so ni dah penuh lah ni so dah masukkan kat sini semua lepas tu time anda uh, clock nanti anda tarik dia akan keluar beberapa biji sekali dan memang ini adalah uh, shotgun lah jenis plaster yang memang boleh tembak uh, ah, burst lah bertaburan punya berterabur punya yang first yang sebelum ini punya semua memang sebiji-sebiji ya. Okay, uh, so kita pergi kepada close up. Selepas close up nanti FPS saya rasa tak boleh nak buat. Tapi apapun saya try, kalau boleh lah sebab dia burst kan beberapa biji. Memang rasa tak boleh lah dengan krono tu. Kalau boleh pun saya rasa uh, bacaan dia memang pelik-pelik sikit lah. Uh, tapi saya akan try lah uh, bagi video dia burst. Artinya tembakan dia berterabur macam mana. Satu kali reload macam ni boleh tembak dalam around empat kali. Okay. So maybe anda perlu dapatkan lebih banyak mag yang ni lah. Okay. Okay, so kita mulakan dengan FPS lah. Kita try boleh ke tak dia dapatkan bacaan FPS lah. So, clock. Right. Uh, satu tujuh dua. Sebenarnya dia keluar lebih daripada satu biji lah. Tapi dia detect sebiji saja. Okay, tembakan kedua. Okay, satu enam lapan. Consider kuat juga oh. Satu lima sembilan. Ah, ni pecah sebab dia memang detect lebih daripada sebiji lah that's why dia kira macam dia burst lah ada lagi ke tak? try lagi ha, ini pun consider dia burst lah tu so tengok dia sampai 7 biji padahal yang keempat tadi kan lagi ke tak? Ha, ok pecah habis Okay, orang dalam 5 shots So sekarang saya try adjust uh, ke belakang sikit untuk tengok dia punya uh, burst shot tu macam mana ya. Okay, so try macam ni je lah ha, sebab tak pernah lah nak buat test shooting di tempat yang limited yang ni. So tu apron sebenarnya. <laughs> so dia hitam kan. Uh, so harap-harap bolehlah anda nampak ya. Okay. sekali lagi. Okey, lima shot saja. Okey, kita try lagi pada uh, jarak yang jauh sedikit. So, try lah. Okey, itu je. Harap boleh nampak lah. Okay, so tadi anda dah lihat kan dia punya FPS, dia punya tembakan walaupun tak berapa kill, tak berapa clear lah tapi memang dah menunjukkan dia punya performance lah dan saya tembak dia, uh, artinya lain selain daripada tembakan test tadi dia sebenarnya consider kuat tau dan juga consider lurus lah accuracy dia memang ada juga so memang model ni memang menarik uh, eh, perasaan di tangan pun best daripada Xiao Yue Liang uh, memang consider uh, model yang kualiti dia ok lah sebab smooth semua tu kan dan memang seronok lah dia main dan memang yang first lah dia burst ada burst shot yang betul-betul burst punya yang sebelum ini memang kurang lah dan tengok dia punya hui cantik lah kepala dia semua ni ok kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami uh, so jangan lupa untuk uh, tekan button subscribe, tekan button uh, launching dan subscribe tu adalah free ya, tekan je. Okay. Dan kalau anda nak dapatkan info lebih lanjut ataupun nak dapatkan link untuk purchase model ni, try tengok di bawah description juga. Uh, saya akan try letakkan link di sana walaupun sekarang ni memang tak ada stok tetapi stok kami memang on the way on the way ya dan maybe anda akan tanya kata China dah ban kenapa ada pula stok on the way kan uh, apa-apa yang kami order memerlukan masa 3 ke 4 minggu dari China untuk sampai ke Malaysia. So memang barang ni kita dah order sebelum China kata ban lagi. So ertinya, ertinya apa-apa yang ada sekarang kalau anda tak dapatkan dia ataupun anda tak beli memang rasanya dah tak akan ada lah dan memang limited dan rare ya. Okey, harap kita ada lagi video selepas ini. Harapnya macam tu lah. Kalau tak ada, anggaplah ini adalah video yang terakhir. So, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kalau ada, saya Sean di Berberastamania. Bye-bye!